Red Bull? Listen. Okay, fine. All right, welcome everybody to Geek Week. I'm Samara Elmir. Let's start. أول خبر عندنا إنه وصل ال demo حق فيفا 15 وفي على ال Xbox 1 وال PlayStation 4 وراح يكون حجمه تقريبا 3 جيجا بايت بعد شركة اي اي ان ال demo راح يوصل على ال Xbox 360 ال PS 3 وبعد على ال PC فاذا عندكم هالاجهزة استعدوا لها لانه بيوصلكم قريب في مقابلة مع الممثل الشهير روبرت داوني جونيور <laughs> في مقابلة مع الممثل الشهير روبرت داوني جونيور أعلن أنه مو في مخططات جديدة حق Iron Man 4 لكن في مقابلة ثانية صرح أنه هو ما عنده مانع أنه يكون آه، يمثل دور توني ستارك في الجزء الرابع من السلسلة والظهور القادم له راح يكون في Avengers 2 في 2016 أعلنت شركة سوني أن جهاز بي اس 4 حقق أو تجاوز المليون مبيعات في ال UK. وهاي اللي عطاه المرتبة الثانية في أسرع جهاز ينباع في تاريخ الدولة لكن لازم تعرفون أن نتندوي وي للحين يحتل المرتبة الأولى في تاريخ وسوني بعد اعلنت ان جهاز ال PS 4 تخطى اكثر من 10 ملايين مبيعات مما خلاه يتجاوز المنافسه ويحقق اللي كان يبيه واكثر وفي خبر متعلق بالاخبار اللي قلناها last week ان شركه Capcom اعلنت عن شخصيتين راح يكونون في لعبه ريزيدنت ايفل ريفيليشنز 2 اللي هما كلير ريدفيلد ومويرا بيرتون اللي هي ابنه الشخصيه Barry Burton من لعبه ريزيدنت ايفل 1 هل تعتقدون ان بيري ممكن يطلع في اللعبه بعد؟ لاول مره راح تشوفون اجهزه console ذهبيه which I'm very interested in and I'm sure all the girls are gonna ask for it ذهب ذهب بيكون من consoles راح يكون متواجد في Games 14 في دبي اعلنت شركه جامبو الكترونكس ان تعاونت مع شركه الذهب يتي عشان يسوون اكس بوكس 1 و PlayStation 4 من ذهب وراح تقدرون تشترونهم من المعرض ب 5000 دينار فقط لا غير طبعا هاي بتكون شبكه لل gamer بنات طلبوها هالاسبوع راح يكون عندنا giveaway credit حق ال Xbox او PlayStation او Steam بقيمه 50 دولار اوكي سو <laughs> وبس انا متحكي على 5000 قبل شوي فيعني عليه استحملوا الجيف اواي الرائعه راح تكون لافضل comment يقدر يجاوب على هالسؤال لو كان عندكم 5000 دينار شنو راح تسوون فيهم خبرونا على ال comment شكرا على متابعتكم لنا انتظرونا في الحلقات الجايه من Geek Week والاذر episodes don't forget ان تسوون like و subscribe حبكم وايد وجاوبوا على السؤال باي